El de mi infancia, bájame ahora a cantar. Quiero recordar momentos profundos del carrizal. Quiero recordar momentos profundos del carrizal. Con tu sombrita de siglos, cuánto amor supiste dar. vainas de su manjar y al tataco al verbo las vainas de su manjar rondan que rondan tuquitos y duendes coyullos salvajes chicharras del sol y en el camino se queda el rey de la sierra la globo de amor y en el camino se queda el rey de la sierra la amor en mi camino siempre me dio por pensar si a tus vainitas regreso siempre la luz a buscar si a tus vainitas regreso siempre la luz a buscar cada vez que alguien te de muchos siglos atrás. Si estoy ligado a tu esencia de muchos siglos atrás, rondan que rondan tuquitos y duendes, coyullos salvajes, chicharas del sol. Y en el camino se queda el rey de la sierra, la de amor. Y en el camino se queda el rey de la sierra, la amor, el rey de la sierra la robo de amor, el rey de la sierra.